Salut! Astăzi este despre a complimenta. În dicționar este a felicita pe cineva. Uite, Napoleon Hill spune așa, dacă nu puteți face lucruri minunate, faceți lucruri mici într-un mod minunat. Cred că uh, copiii fac aceste lucruri, uh, lucruri mici făcute de mânuțele lor, par foarte tari. Uh, când creștem un copil complimentându-l, cred că îl creștem mult mai sănătos decât criticându-l că nu a făcut nu știu ce uh, sau nu a luat nu știu ce medalie sau uh, uh, nu a concurat nu știu la ce olimpiadă. Hai să facem lucruri mici și noi împreună cu ei minunate și să ne complimentăm reciproc. Ceau!